もう一回もう一回もう一回やっちゃやっちゃもう一回水やったれ張ったれ張ったれやっちゃえもう一回も張ったも張ったれ張ったれ代わり張ったれみつきか逆周辺もう一回行かないよ もう一回言ってもらいたい。もう一回じゃない。高速、高速連打逆水平やつ。高速で行く高速、高速行こう。小橋健太の、小橋健太の。そこまで用意してない小橋小橋よ、よっしゃよっしゃだよっしゃだよっしゃここだけ ローリング行きたかったローリング行きかったな、最後。先週の握り込みしか言い。週の握り込みしか言わな十1カロリーぐらいね、摂取したから。摂取消費じゃねえの真っ赤がい本当だね。早いって。